Baik. Kita lanjutkan. Jadi kalau masalah agama perlu untuk kita ketahui maka kita bertanya. Ya, meskipun terkadang malu untuk kita tanyakan. Betapa banyak orang malu untuk bertanya akhirnya dia salah ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji wanita Ansar. Dia berkata, "Ni'man nisa nisaul Ansar. Lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya, bertafakuh dalam masalah agama, ya. Karena penting sebagian wanita mungkin malu padahal dia perlu tahu masalah kewanitaan, masalah haid, masalah nifas, masalah cairan yang keluar dari kemaluannya, masalah e, berkaitan dengan jima misalnya, ya dia harus bertanya. Kalau dia tidak bertanya mungkin dia tidak tahu uh, jawabannya. Maka ya, kalau memang tidak ada jalan kecuali dengan bertanya maka hendaknya dia bertanya ya meskipun dia mungkin malu jangan sampai rasa malunya membuat dia tidak bertanya akhirnya dia pun salah dalam mengambil hukum